5 heures du matin, nous voici dans le plus grand marché de poissons de la planète. C'est la première fois depuis le tsunami en mars dernier que les touristes sont autorisés à assister à une vente aux enchères, un geste pour montrer au monde que le poisson japonais est revenu dans la course. Et pour Ishiwata, c'est une bonne nouvelle. Il était à la tête de cette usine qui préparait des ailerons de requins une usine emportée littéralement par les flots. Ce 11 mars, Ishiwata a tout perdu. Quand j'ai vu les dégâts, mon esprit s'est vidé jusqu'à un point où je ne pouvais plus regarder les décombres sans être totalement paralysé. Je pensais qu'il était impossible pour moi de reconstruire. Pourtant, après de nombreuses lettres d'encouragement de ses anciens clients, il a décidé de recommencer. L'aileron de requin, un plat national très apprécié des Japonais, nécessite un savoir-faire qu'Ishiwata est un des seuls à maîtriser. Pour sauver nos vies, nous avons dû nous remettre dans la course et trouver les moyens de relancer le traditionnel marché de l'aileron de requin. Par précaution, les requins et leurs ailerons sont encore importés mais Ishiwata espère pouvoir retourner pêcher ses propres requins dans les eaux du Pacifique et faire que la page du tsunami soit définitivement tournée.